चलो एक दो ब्लू होल ले लेते हैं रुको रुको रुको अपन को किसी के तो पैरों का साउंड आ गया है माधव के बंदा आ गया है यहाँ पर और अपन की बहुत ज्यादा फट रही है पर कोई बात नहीं अपन इसे आसानी से मारेगा क्योंकि अपन से अच्छा कोई चुपके मार ही नहीं सकता समझ रहे हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपन ने इसे मारा तो बहुत वाले को आने दो कोई बात नहीं आने दो आराम से आने दो अपन इसे मारेगा मतलब मारेगा कोई बात नहीं ऐसा आराम से खेलता है ना अपन देखो देखो आ गया आ गया लुटने दो उसे पहले लूटने दो बॉस को बहुत मर गया मर गया मर गया नहीं मारा बहुत वाला अपन को चाकू के साथ चला कि ये बेटे ये डीजे आलो पे बहुत पहले ऐसे तो नहीं बचेगा बेटा आ गया साथ का भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने भाई को सपोर्ट करिए यार आप सपोर्ट नहीं करते तो मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर आप उनको आपको ऐसे वीडियो देखने के ना फनी मतलब आप उनकी आवाज फनी नहीं है पर वीडियो बहुत अच्छे फनी फनी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब